میری بی بی جو ایک محفوظ جگہ پہ ملک چھوڑ کے چلی چکی ہوں میری آخرت سمایا میری پوتیاں جن کو میں نے امریکہ میں پیدا ہوئی یہاں پہ لے کے آیا ٹروما اور سکار لے کے میرے اس ملک سے میرے ملک کے باسی اور سنو آج اپنے دادا کے اس ملک سے جو قائد اعظم نے بنایا تھا ان کو مجبور کیا گیا جس طرح بہت سارے لوگوں کو کہ وہ ملک چھوڑ کے چلی جائے اور نے اپنے دادا کو یہی چھوڑ دیا میں تو اپنے پرور سے سوال کر رہا ہوں یا پرور یہ ملک پاکستان ہے جس کے اندر ایک حامد اور بیوی کا تقدس میں حیران ہوں کہ فوج کی وردی میں ملبوس وہ درندے وہ کالی بھیڑیں جو اس کام پہ معمول کی ہوئی ہیں کہ اگر اس کی کرپشن کی فائل نہیں ہے اس کی کوئی غیر اخلاقی کوئی ویڈیو نہیں ہے پھر اس کا اور اس کی بیوی کے جو ہے وہ